भक्तम्याङको तर्फ यस क्यामेरा laporan terhadap warga भेट्दै अब यहाँबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा पनि जाने हाम्रो लक्ष्य गरेका छौँ हेरौँ धन्यवाद तिमा तामाङलाई त्यसरी हाम्रो अग्रज युवा महेन्द्र खण्डमाले छोटो परिचय उहाँको यस जङ्गल सफारीको अनुभव बताइदिनु दर्शन नमस्ते कोरोनालाई जित्नको लागि हामी यो भ्रमणमा आइरहेका छौँ भन्दै मेरो धेरै कुरा नगरौँ अब अरू काकाले भन्नु धन्यवाद हजुर सर्वप्रथम म यस ऐतिहासिक झन्डे डाँडा झन्डे डाँडा के डाँडा ए हेन्डले डाँडा माफ गर्नु र हेन्डले डाँडा ह्यान्डल डाँडामा उल्लेखित कुटिएका अक्षरहरू प्रेमीले प्रेमिकाको नाममा प्रेमिकाले प्रेमीको नाममा उल्लेख गर्नुभएका कुटिएर कुट्नुभएका अक्षरहरू हजुरलाई कतिपल्ट म देखाउने प्रयास गर्ने प्रयत्न गर्नेछु यो सधैँ चाहिन्छ मैले सुनेको छ उहाँहरू लगभग एक अग्रज चाहिँ हुनुहुन्छ जो चाहिँ लगभग अहिले पचास पचास साठीको गति त हुनुहुन्छ भन्ने हुनुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु त्यसरी यहाँ एच प्लस आर उल्लेखित छ पानाको पानाभित्र एच प्लस आर उल्लेखित छ होइन यो समीर राई उहाँ चाहिँ बित्नुभयो भन्ने मैले बुझेको छु त्यसै गरेर यहाँ के प्लस के छ यहाँ के प्लस के छ यो भनेको लगभग यो यहाँ कुदिएका अक्षरहरू लगभग चार दशक अगाडिका कम्तीमा चार दशक अगाडिका अक्षरहरू यी खुकुरीले कुदिएका हुन् ढुङ्गाले कुदिएका हुन् यी अक्षरहरू प्रेमीले प्रेमिकाको नाममा र प्रेमिकाले प्रेमीको नाममा उनले उनले गर्नुभएको अक्षर हुन् यो ऐतिहासिक डाँडामा छौँ अहिले हामी हेन्डल डाँडामा छौँ साह्रै मजा छ यहाँ आज हामी सबै तनावबाट मुक्त मानसिक शारीरिक सम्पूर्ण तनावबाट मुक्त हुनको लागि थोरै शारीरिक कठिनाइ त होला तर पनि हामी यस डाँडामा आउँदाखेरि जुन रमणीय एक खालको आनन्द आध्यात्मिक आनन्द मिलेको त्यो सायद सहर बजार र मानव बस्तीमा नमिल्दो होला त्यही भएर आज हामी यहाँसम्म आउन सफल भएका छौँ अझै हाम्रो प्लान धेरै छ यहाँबाट पूर्व पश्चिम तर्फको हुन्छ हामी भने प्लान छ हुन्छ र त्यसभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई म म रहेको स्थानबाट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको सम्पूर्ण क्षेत्रहरू यो यसभन्दा डाँडाबाट पर्ने क्षेत्रहरूको बारेमा विवरण बताउने छु त्यसमा त्यसमा त्यसको त्यसबाहेक जडीबुटीको बारेमा हामी जडीबुटी लिन आएका हौँ त्यसबारेमा पनि हजुरलाई जानकारी गर्नेछौँ अहिले मैले देखाइरहेको दृश्य मबाट पूर्वतर्फको दृश्य हो यो दृश्य सुरुङ्गा स्थल कन्काई नगरपालिका तिन स्थल सुरुङ्गाको दृश्य हो लगभग यो कन्काईको सबैभन्दा ठुलो बजार पनि हो बजार क्षेत्र पनि हो हजुरहरूलाई जुन गरेर देखाउने प्रयत्न गरिरहेको छु कति देखिरहनु भएको छ तपाईँको तपाईँहरूले र यस सुरुङ्गा बजारदेखि तथा म रहेको स्थानदेखि दक्षिण पश्चिमतर्फको खोला हजुरले देखिरहनु भएको होला क्षितिजमा यो सन्काई खोला सन्काई नदी हो यस नदी पनि लगभग नेपालमै चर्चित नदी र नेपालको सबैभन्दा लामो पुलमा पर्छ यस नदीको पुल र यसै गरी हजुरहरूलाई मैले अहिले देखाइरहेको दृश्य पूर्व दक्षिणतर्फको दृश्य ब्रिङ नदीको ब्रिङ नदीको नजिकको बाक्लो बस्ती दुर्गापुर बजार पनि भनिन्छ कञ्चनपुरका साथ हो त्यसभन्दा थोरै दक्षिणतर्फ उत्तरतर्फको जङ्गलको मुख अब जङ्गलको अन्त्य भएको स्थानहरू प्रजापति सामुदायिक वन प्रजापति गाउँ पर्सदको प्रजापति गाउँ प्रजापति सामुदायिक वनको कार्यालय त्यही छ र अलिकति मबाट म म रहेको तर्फबाट उत्तर अहिले देखिरहेको दृश्य भनेको जमनबाडी सामुदायिक वन र जमनबाडी गाउँ पनि पर्दछ जमनबाडी सिमसार क्षेत्र पनि यसै क्षेत्रतर्फ पर्दछ यसै गरी मैले हजुरहरूलाई अहिले पूर्वतर्फ देखिरहेको छु चाहिँ केही छेल्ने पनि यस ठाउँ यो म रहेको स्थानबाट पूर्वतर्फ दैजोडा सामुदायिक वन पर्दछ र दुईवटा गाउँ पनि पर्दछ जुन शनि शनि अर्जुन नगरपालिका स्थित क्षेत्र हो यसै गरी मैले अहिले हजुरहरूलाई उत्तरतर्फ देखाइरहेको छु यस दृश्य भनेको बिरिङबाट प धेरै क्षति टाढोमा हजुरहरूले देखिरहनु भएको दृश्य भनेको बिरिङ नदीको सिरो र जुके खाडी सुखानी लगायतका क्षेत्रहरू यस ठाउँमा पर्दछ यी भनेको शनि अर्जुन र धेरै इलाम क्षेत्र पनि पर्दछ यस ठाउँलाई हजुरले देखिरहनु भएको होला सुकान क्षेत्र यो सुकान क्षेत्रैबाट हजुरले दानाबारी सोकिन्छ जान सक्नुहुन्छ इलाम डाँडाबाट पश्चिमतर्फ अहिले हामी घुम्दै जानेछौँ हजुरलाई यहाँ पुग्यो भने हजुरहरूलाई त्यसको फेरि पनि हामीहरूलाई देखाउनेछौँ यो हजुरले देख्नुभएको होला यहाँ गाउँ छ दुई चारवटा घर छ यस गाउँ अब हामीले सुनेअनुसार गाउँघरमा कुरा गरे अनुसार चाहिँ यस गाउँमा पहिला चेलीमाइती बिचमा अलिकति अनैतिक सम्बन्ध भएर चाहिँ उहाँहरू बस्नको लागि रहनको लागि यस ठाउँमा आएर बसोबास गर्नुभएको अरे भन्ने चाहिँ हामीले सुनेको छौँ तर त्यो यथार्थ कुरा के हो अब उहाँहरूसँग उहाँहरूको पर्सनल कुरा व्यक्तिगत कुरा व्यक्तिगत कुरा सोध्ने कुरा पनि भएन तथापि यो गाउँमा हामीले किन यतातिर फोकस गऱ्यौँ भने यो ठाउँमा झन्डै महेन्द्र राजमार्ग स्थित कञ्चनजङ्घा स्थित दुर्गापुरबाट दसदेखि बाह्र किलोमिटर उत्तरतर्फ यस घना जङ्गलमा जङ्गली जनावर र पशुपन्छीहरूको रहने स्थानमा यसरी मानव बस्ती गला मानव बस्ती होला मानव बस्तीदेखि यो लोन बनाएर बसेको होला भनेर प्रत्यक्ष परिकल्पना नगरेको हुनसक्छ त्यही भएर हजुरहरूलाई मैले यस ठाउँमा पनि मानव बस्ती छ है र हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ उहाँहरूसँग कुरा गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउन सकेको देखाइरहेको छु उहाँहरूको बजार चाहिँ सुरुङ्गा बजारै पर्दो रहेछ सुरुङ्गा बजारै उहाँहरूले आफ्नो पौष्टिक खानेकुराहरू अन्न अन्नबालीहरू त्यसको लागि आफूलाई आवश्यक परेको सामान परिस्थिति गर्नु सुरुङ्गामा त्यसबाहेक उहाँहरूको उपभोग्य वस्तुहरू सबै यो जङ्गल वन जङ्गलबाटै उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ यस्तै छ अहिले हामी रमाइलो साथ हाम्रो टिमले हाम्रो टिमले खाजा नास्ताको यहाँ कार्यक्रम सक्नुभएको छ अहिले हामी अब यस चुलीमा जान्छौँ अथवा यहाँबाट फर्किन्छौँ हामी अब निर्णय गर्नेछौँ र तर हामी घर पुग्नुभन्दा अगाडि हाम्रो उद्देश्य भनेको हामीले च्याउ थोरै खोज्नु छ जङ्गली झरी च्याउ खोज्नु छ त्यसबाहेक हामीले जडीबुटी दुईवटा भेट्यौँ भने गरी मधु भन्ने एउटा बिरुवा हुन्छ मलाई चियाकाको अलिकति सिमसार जग्गामा फल्छ खोल्सोमा फल्छ त्यस बिरुवालाई लाने र त्यसको जराहरू अलिकति जडीबुडीको रूपमा हामी लिएर जाने हाम्रो प्लान रहेको छ र त्यो पनि हजुरलाई बाँकी पछि अर्को भिडियोमा देखाउँछौँ भन्दै अहिलेलाई यस लामो छोटो के कति त हजुरलाई बोर फिल भयो यो यस दृश्य देखाइरहेको छौँ देखायौँ त्यस्तो असजिलो महसुस भएमा पनि जाँदै अहिलेलाई यस म भिडियोबाट mau bosan kami aku kamu sebentar lagi